è tutto uguale, tutto guai davanti a quel cazzo di televisore, continuando solo a guardare il programma del nuovo ordine mondiale, dal e e a casare, con aerei bianchi, caro stile. sogna bisogna anticipare Guarda come fai, eh, da dove vieni senza valore stampati da banchi disumane senza riserva aurea a disposizione per la gente giunta l'ora di organizzare una lotta contro un nuovo ordine mondiale per questo dal cielo continuano a casare Non aerei di amica lo stile militare guarda dove vai e da dove vieni perché il mondo non è come credi guarda dove vai e da dove vieni perché il mondo non è come credi guarda dove vai e da dove vieni sempre è tutto uguale, tutto uguale davanti a quel cazzo di televisore, continuando solo a guardare il programma del nuovo ordine mondiale, calciaro e piano a casare, con aerei bianchi allo stile militare, pollo intelligente da respirare, sulla gente che ti sogna da anticipare, guarda dove vai e eh, tutto dove viene. Senti il mondo come credi Guarda dove vai, senta eh, dove Senti il mondo come credi Guarda dove vai, senta eh, dove Senti il mondo come credi Guarda dove vai, senta eh, dove Senti il mondo come credi Guarda dove vai, senta dove Senti il mondo come credi Guarda dove vai, senta dove Senti il mondo come credi What's your problem?